так там, так там, так там продуктовое требование было такое, чтобы я работал. Там продуктовое требование было такое, чтобы я на широкость работал лучше. хватает одной минуты. Сейчас пойду покажу. Ну там брать надо за сколько месяцев? За 2-3? На него надо брать сейчас. Сейчас? Да, потому что теплоход маленький, а желающих много. нас тоже.